В 2014 году, как у нас прошел референдум, в, то, в, то, да, в тот же вечер, по-моему, уже 8 мая, насколько я помню, был референдум, приехали эти же, батальоны «Айдар». Начали у нас, поначалу ничего, потом начали стрельбы, сами своих стрелять, насколько я знаю. Там у нас все боялись выходить на улицу, ходили с автоматом, ну, вооруженные, угрожали, всем били, я, я сам видел, как били они сажали в машину, в подвал сажали просто так. Пьяный идет солдат по улице, возьмите этот, буржуйку там волонтерскую, берцы там купите, или тушенку там по мелочи купите, ну все такое, что им, короче, они продают. Продавали это все там у нас. Угрожали оружием сколько раз. Я, к примеру, иду, он мне пустой муха идет, угрожает пьяный в одних трусах, говорит, я сейчас тебя застрелю. Видя все это происходящее на моих глазах, меня такая жизнь не устраивает с таким правительством. И поэтому я уехал на территорию Российской Федерации. В 2016 году весной я приехал домой, и ко мне пришло трое военнослужащих. Прям во двор ворвались с участковым. Начали мне говорить, собирай вещи, ты идешь служить в армию. Я Естественно, говорю, я не хочу в армию, ранее я не служил, вообще без понятия, что там делать буду. Ну, Но они с угрозами начали мне говорить, сейчас там повесим на тебя все, кражи это все, говорит, значит пойдешь в тюрьму. Я говорю, да, это, сажайте, ну как, не хотел все равно идти. С применением физической силы посадили меня к ним в машину, где отвезли в город Старобельск военкомат. Также там с применением физической силы меня заставили подписать контракт. После чего меня направили в город Башкировка Харьковской области. А там, я же говорю, я попал я на 92-я бригада. Не то, что в армию, я не знаю, в сброд какой-то попал. И все. Алкоголиком. В часть привезли, и все, вот твой, твоя палатка, делай, ну, занимайся чем хочешь. За то время, сколько я там был, у нас, я не знал, кто у нас даже этот командир роты, ни разу построения не было. Один БТР какой-то там ржавый ездил, и вертолет, и все, больше ничего там не было. Там все грязные ходят, порванные, пьяные постоянно. Вот там, это я могу сказать, то, что я видел на свои глаза. Ну и зарплату, естественно, там в 92-й бригаде я не получал. И вообще я решил сбежать, потому что ну, не согласен с украинской властью. Я вообще не понимаю, для чего эта война, и я не, не готов воевать против своего народа тем более. Дальше, как я сбежал, я попал на, на территорию Российской Федерации. Из Российской Федерации я прибыл в Луганскую Народную Республику для дальнейшего трудоустройства.